Ko kun san ba saurayi na ne zai zo ya dauke ni ba? Dan Allah. Eh mana, kawai na faɗa ne. Ki ce ƙarya kike mana a Ashe ƙarya kike. A'a. Ai ba za ku gane ba, mazan yanzu ne sai kana yi kana dubawa. Ah, da gaske ke kuma haka. Ba ku labari. Ba ku san me ya faru. Mm. Kun gane shegen yaron na ajin ajibu? Mm. Wai sunan Shafi. shi san cewa tsohon mijina ne? Wallahi sun matalla. Ko shi yasa da na ga yana introduce Ai ba zai iya kallo na ba. Dan iska ne da ke ganin shi. Kin san me ake kira da player? Zai miki haka ya miki haka ya jefa ki cikin rijiya ya huta fesa. Wallahi. Yawa ruwa. Lafiya ne. Sani hakin ida? Na ida. Sani. Kuna ta ranku wallahi kin san kafin a shiga wani lectures din dole a dan ai a taba kiɗi a taba karatu gaskiya kin waya labarin ki yake na ji ɗazu shigo kina ta faɗa kin ce ƴaƴanki uku ke dai bari ƴaƴana ah, kun san me a'a na son ustaz din nan ne ke bayan ustaz din ustaz din tan binja ai wannan ustaz din da ke kallon shi da aji tsohon miji What? Gidansa ba bacci, ba abinci, ke raba kanki da usta. Ah, gaskiya kan. Tunda kin ji labari kin ga matar shi ta yi magana. Ke ga zahiri, ga zahiri ni ce matarsa. Ga zahiri. Ta kamu da su. A'a to ta je ta. Ustazan da ke ganin bar ganin su da nan gemin nan. Da kai ne na wajen nan. A'a mun yi gamo ne? A'a ba gamo bane. Kai kuma me ya kawo ka? A'a haba. Ke kwastoma. Kullum eh, sai ka dinga makaranta da Kwastoma kina ina. Ki san me nake so da ku? Duk inda daga an haɗu mace ɗaya biyu uku hudu to tattauna ce akan abin da ya damu rayuwar ku. Kamar ka sai. Ba ga shi ba. Kamar ka sai. Kina ina. Do you know what? Menene yake da? Ai. You know what? A? Ah. Ai baka sani ba. wallahi ni dai am in love with ustaz wayo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai us with ustaz ustaz yeah i even you chant you love cross au ashe dai munafiki ne kai not not munafinci that is business mm. na ce yana fita sallah bini bini sai ci wayo nafila zai je ustaz you play prayer eh. na lie it's not prayer It's not play prayer this bodies man like no hey no gashi is not yi even do like game game is it's I time to not split no I swear to God if you come to see me you say ah Mr. Baba please please oh very cool so it's okay, don't worry, don't, don't worry. We'll try like good, good one, Good one. So if you give someone, you go like you go corner. I mean, he's come more to travel with the drugs. Okay. magana shi yasa ya rabu da shi magana shi yasa ya rabu shi ah. ke ana magana kina cewa wannan ah. ga matar shi na tsohon matar shi nan ga usman abba ki ana mun dole Allah ya yake haka yana nan kake a firgice tuka miki kodin yake yake ke kuma haka dala ta faɗo miki. Sai dai mu biki da addu'a kawai dan naga ga ki ya toshi idan ki ya rufe akan soyayya. Ya kamata a bashi benefit of doubt. Hmm. Kus ka san Aisha? I know Aisha. Faran nan ta gaba. I know Aisha that smaller girl. Yes. Ita. Ai tun da nake a rayuwata ta duniya ko. taba ganin ta ba a makarantar ne. Yau na fara ganin ta amma daga ganin wannan yarin it's very forensic. It's very very dangerous about that girl. San kika kalle ta kin san da kin ganta kin san ta taba zubar da ciki. Yan bi ne ma. Kai yanzu dan mamaya aka yi ka sani. Kina ganin dan mata za ki ga cikin kwani. So even now, even now, you can see left for that game. Very book lang balam balam. Anya ba ta mun cikin cikin yarinya. Zan sa mata ido gani. Kin duba da kyau. Zan lura.